One, two, three, let's go. buha kagabi Na may sunod nga sumsuman Bingkuhan like Ganong niya nauuga Ang daraga magpatugdo sa kanya Kung ano apag ataman niya Tuwod kay ang tao buutan Ang daraga